მოგესალმებით მე ხათუნა და ჩემი პრანჭიკელა გოგო და ჩვენ გვყავთებით ერთმანეთს YouTube-ზე ორქიდეომანების არხზე. ეს არის არამხოლოდ ორქიდეომანების, არამედ ყვავილების მოყვარულების არხიც, ამიტომ თუ ვინმე დაინტერესებული ამ თემებით შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ და ვაგრძელებთ საუბარს სინათლის შესახებ, თქვენ ახლა ხედავთ, ჩემი პრანჭიკელა გოგო ბანაობს მზის სხივებში და დღევანდელი თემა მიეძღვნება ზუსტად მზის სხივებს, სინათლის სპექტრს, რა არის სპექტრი და საერთოდ რა კავშირშია სპექტრი მცენარეებთან. სხვადასხვა ვიდეო სინათლის შესახებ უკვე არსებობს. თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ მათ ნახეთ ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი და ეს არის ლინკი ამ ვიდეოებზე და მეგობრებო თუ თქვენ დაინტერესებული ხართ რომ გაეცნოთ სხვა თემებსაც თუ ჯერ კიდევ არ გამოგიწერიათ ჩემი არხი გამოიწერეთ დააკვირდით თუ ქვედა მარჯვენა კუთხეში სიტყვა subscribe ან სხვა ნებისმიერ ენაზე სიტყვა წითელია ეს იმას ნიშნავს რომ ჯერ ჩვენ არ ვმეგობრობთ დააჭირეთ, გამოიწერეთ ეს არხი, მხოლოდ ერთხელ არის საჭირო ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ. ხოლო თუ სიტყვა ნაცრისფერია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ და ერთმანეთს ვუზიარებთ საკუთარ გამოცდილებას და ცოდნას. და ასევე, რაც მთავარია, ეს თუმრეთ ქართულ ენოვან საიტს ყვავილების მოვლაჯი ეს არის საკმაოდ ინფორმატიული საიტი. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ აქ ინფორმაცია ნებისმიერი მცენარისა და თემის მიხედვით და სხვადასხვა დასახელების მიხედვით იქნება ეს ორქიდეები თუ ასე შემდეგ არსებობს მრავალი არხი გვერდი Facebook-ზე და ვიდეოს ქვეშ თქვენ ამ გვერდების შესახებ ინფორმაციას ნახავთ ნამდვილად არ მეგონა რომ ამ ჩემი გოგოების გადამკიდე მომიწევდა სასკოლო მასალის გახსენება, ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია და კიდევ რა ვიცი რა. მომიწია, მაგრამ გულწრფელად გეტყვით, რომ უმეტეს შემთხვევაში ინფორმაციას ვიღებდი ინტერნეტიდან. აა მის ხელმისაწვდომია სხვადასხვა ენაზე, მათ შორის ქართულადაც. და თქვენც მოგიწოდებთ, რომ წაიკითხოთ ეს ყველაფერი, რადგან მიუხედავად ჩემი მცდელობისა, რაღაც რაღაც თემების გაფილტვრა გადავწყვიტე ფორმულებისაგანაც თავი შევიკავე, იმიტომ რომ არსებობს საშიშროება, რომ თავადაც გავიჭედო და რაღაცნაირად დატვირთული და უინტერესო გავხადო ჩემი ვიდეო. თუ რამე დეტალები დაგვაინტერესებს, შეგიძლიათ დამე კონტაქტოთ, პრობლემა არ არის და თუ ვიქნები კომპეტენტური, რა თქმა უნდა, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. одна მომიწევს ვიდეოს ფორმატის შეცვლა, იმიტომ რომ უმეტეს შემთხვევაში ვიზუალური მასალა იქნება სლაიდების სახით. და თქვენც მეგობრებო, თუ გადაწყვიტეთ რომ ამ ვიდეოს ჩაუჯდეთ, მართლა უნდა ჩაუჯდეთ და ალბათ აზრი აქვს რომ პერიოდულად გააჩეროთ კიდევაც და დააკვირდეთ იმ ვიზუალურ მასალას, რომელიც იქნება მოცემული. ყველაფერი არის აღებული ძირითადად ინტერნეტიდან და მხოლოდ <laughs> მაშინ გადავწყვიტე ამ ყველაფრის გაშღერება, როდესაც მე თვითონ გადავხარშე და დავწმუნდი რომ კი ესეა და არა სხვანაირად. მაშ ასე ვიწყებთ საუბარს სინათლეზე სხივებზე სპექტრზე რა არის სპექტრი რა კავშირშია ზოგადად მცენარეებთან ეს სპექტრი და არის თუ რა საერთოდ რაიმე კავშირში მაშ ასე მოემზადოთ და დაწყეთ დედამიწა საკმაოდ შორი მანძილით არის დაშორებული მზისაგან. ეს არის დაახლოებით რამოდენიმე 1000 სინათლის წელიწადი, ამას ახლა ჩვენთვის მნიშვნელობა არ აქვს და არ შევეხებით. ის ინფორმაცია, რაც დღეს მინდა ვთქვა, არც თუ ისე რთული აღსაქმელია სინამდვილეში, მაგრამ არც თუ ისე მარტივი, ამიტომ რაღაც რაღაც თემებს ძალიან ზოგადად შევეხები და ძირითადად გამოვალი მიზნიდან რაც არის ამ კონკრეტული ვიდეოს მიზანი და აგრეთვე ჩვენი არქის მიზანი. ანუ რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენმა ყვავილებმა კარგად იგრძნონ თავი. ვახსენე რომ საკმაოდ შორი მანძილია დედამიწასა და მზეს შორის, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ წელიწადის ნებისმიერ დროს 60-65 დღის მანძილზე 24 საათიანი დღის განმავლობაში ნებისმიერ მეათასეთ სეკუნდში და დედამიწის გეოგრაფიული არეალის ნებისმიერ კვადრატულ მილიმეტრზე კვადრატული მილიმეტრი იქნება ეს თუ კუბური მილიმეტრი მზის ენერგია არსებობს მზე ასხივებს ანათებს და იქიდან გამომდინარე თუ რომელი წელიწადის დროა რომელი გეოგრაფიული არეალი და დღის რომელი ნაწილი განსხვავებულია ამ სოლარული ენერგიის დიაპაზონი და ინტენსიობა სუსტად ამას მინდა შევეხო დღეს. დღეს ვისაუბრებთ ჩვენ სინათლის სიხშირეებზე, სპექტრზე, თუ რას ნიშნავს წითელი ნათება, ლურჯი ნათება, მწვანე ნათება და როგორ გავაკვირდეთ ამ ყველაფერში. იმისათვის, რომ შევასრულოთ ჩვენი მიზანი, რომ ჩვენმა მცენარეებმა კარგად იგრძნონ თავი. სინათლე და მოდი ესე ვთქვა, სოლარული გამოსხივება, მნიშვნელოვანია მცენარის განვითარების ყოველ ფაზაზე და ჩვენ ვიცით რომ მცენარეში მიმდინარეობს ისეთი ქიმიურ-ბიოლოგიური და ფიზიკური პროცესი, როგორც არის ფოტოსინთეზი. ამაში იგულისხმება ყველაფერი: სინათლე, თავისი სრული სპექტრით, ასევე სითბო, იქნება ეს ის სოლარული გამოსხივების ის ელემენტები, რომელსაც ვიცნობთ და არ ვიცნობთ, ალფა, ბეტა გამოსხივები, იქნება სინათლის ხილული სპექტრი, რასაც ჩვენს თეთრ სინათლეს ვეძახით თუ ასევე ультраისფერი და ინფრაწითელი სპექტრი. ყველაფერი ეს საჭიროა მცენარისათვის და იქიდან გამომდინარე, თუ სეზონის რომელი დრო გვაქვს, ამ სპექტრის სხვადასხვა კომპონენტები სხვადასხვა ინტენსიობით სხივდება მზისაგან და შესაბამისად სცენარის განვითარების სხვადასხვა ფაზაში ეს სხვადასხვანაირი ინტენსიურობა თავის გავლენას პოვებს და ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ცოტა უფრო ქვემოთ შევეხებით. მე მინდა ერთი რაღაც გითხრათ თუ თქვენ როდესმე გინახეთ ესეთი საოცრება როგორც არის ზესუმზირის ყანა და საქართველოსი კახეთის რეგიონში ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს დააკვირდით ჩემო მეგობრებო ზესუმზირი არის მცენარე რომელიც ყველაზე კარგად ყველაზე კარგად გვამცნობს რას ნიშნავს მზემცენარისათვის და როდესაც პირველად მითხრეს მე არ ვიყავი ამას დაკვირვებული და როგორ გითხრათ მზის ამოსვლიდან ჩასვლამდე მზეს უმზირა ატრიალებს თავს მზის მიმართულებით ალბათ აგიდან გამოდის მისი დასახელება მზეს უმზირა მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ ეს არის ძალიან ლამაზი სანახაობა თუ შესაძლებლობა გექნებათ ნახეთ და კიდევ ერთხელ დაასკვნი თუ რას ნიშნავს როდესაც მზე ამოდის ანათებს და რას ნიშნავს ეს სცენარისათვის დავუბრუნდეთ მზეს. ფენდება მზე ამოდის და იზრდება სოლარული გამოსხივების ინტენსიურობა. ეს რას ნიშნავს? როდესაც ღამეა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ გამოსხივება არ არსებობს. გამოსხივება არის, უბრალოდ რომელიღაცა კომპონენტის ინტენსიურობა არის დაწეული, ну, მინიმუმამდე. ხოლო როდესაც მზე ამოდის, აა რიგი კომპონენტები იმატებს და რა ჩვენთვის დღეს მნიშვნელოვანია, ეს არის სინათლის აა გამოსხივება იმატებს, რა თქმა უნდა, და სინათლე ეს არის სოლარული ენერგიის ყველაზე მცირე კომპონენტი. უბრალოდ ერთ-ერთი მცირე კომპონენტი, ეს არის კომპონენტი, რომელსაც აღიქვავს ცოცხალი ორგანიზმის თვალი და მათ შორის ჩვენი თვალიც. ყურადღება მიაქციეთ უზარმაზარი სოლარული გამოსხივებიდან სინათლე არის ერთ-ერთი მცირე კომპონენტი და და ჩვენ გვინდა ამ ცირე კომპონენტზე გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არის ეგრეთ წოდებული თეთრი სინათლე. თეთრი ერთი შეხედვით, მაგრამ სინამდვილეში თუ ჩვენ კიდევ უფრო ღრმად შევალთ ამ საკითხში და ზუსტად ამის გაკეთებას ვაპირებთ, ეს არის ის, რომ ეს თეთრი სინათლე იშლება სხვადასხვა სპექტრად და სინათლე არის ტალღა და იქიდან გამომდინარე ტალღებს შორის დაშორება დიდია თუ პატარა, თვალის აღქმადობაც არის სხვადასხვანაირი. ზოგადად თეთრი სინათლეა, მაგრამ გავიხსენოთ ცისარტყელა. ცისარტყელა იშლება შვით აა განსხვავებულ ხილულფერად. სინამდვილეში ჩვენა გაცილებით უფრო დიდ დიაპაზონზე გვაქვს საუბარი და ამ დიაპაზონიდან არის რამოდენიმე სპექტრი, რომელიც საკმაოდ დიდ მნიშვნელობას ატარებს მცენარეების კულტივაციის საქმეში. ის რომ სოლარული ენერგია, სინათლე, ზის ენერგია განსხვავებულად მოქმედებს სოციალური სამყაროს სხვადასხვა წარმომადგენელზე. ეს რა თქმა უნდა ცნობილი ფაქტია. უბრალოდ ამ ვიდეოების სერია ემსახურება იმ მიზანს, რომ გავერკვეთ, რაში გამოიხატება ეს განსხვავებულობა. აა გავეცანით იმას, რომ სხვადასხვა მოთხოვნა აქვს მცენარებს სინათლის სიძლიერის მიმართ, სინათლის ხანგრძლივობის მიმართ და ჯერი მიდგა ახლა უკვე სინათლის კომპონენტებზე. ეხლა თქვენ სუკულენტებს ხედავთ, სრულიად განსხვავებული მოთხოვნა აქვთ სუკულენტებს სინათლის სპექტრის მიმართ, აბსოლუტურად განსხვავებულად რეაგირებენ ორქიდეები ამ სპექტრზე და სრულიად განსხვავებულია სხვა მცენარეების. მიმოვიხედოთ ჩვენს გარშემო, დავუსვათ ვერდიქტი ჩვენს მცენარეებს თუ როგორი მოთხოვნა აქვთ მათ სინათლის მიმართ და თუ ხელოვნური ჩარევა გახდა საჭირო, მაშინ უკვე მეტნაკლებად გვეცოდინება რა და როგორი როგორ უნდა ვიმოქმედოთ? ის რომ სხვადასხვა მცენარეს სხვადასხვანაირად უნდა მოვეპროთ, ეს ცნობილი ფაქტია. უბრალოდ შეკითხვაზე, რატო ესე და არა სხვანაირად? პასუხის მოძებნა არც თუ ისე მარტივი არის ხოლმე. ამ შეკითხებით დავკავდი, ამ შეკითხებზე პასუხების მოძებნით დავკავდი და ზუსტად ამიტომ არის რომ გთავაზობთ ამ ვიდეოების სერიას, რომელიც მხოლოდ ორქიდეებისთვის არ არის სასარგებლო. წინა კადრში იყო სუკულენტები, ძალიან მიყვარს ეს სცენარი ახლა ორქიდეები უფრო სწორად გვიმრები ორქიდეები მოკლედ როდესაც არის სცენარის მიმართ და ზოგადად სამყაროს მიმართ ესეთი დამოკიდებულება რომ ცხოვრების ნაწილად ხდება არის ხოლმე საჭირო რაღაც ინფორმაციების გაზიარება და ინფორმაციების გაცნობა დაუბრუნდებით ჩვენ სლაიდს იმედია რომ ასე თუ ისე ახმადი არის და არც თუ ისე მოსაწყენი, უბრალოდ ამ ინფორმაციის გაზიარება სხვა ფორმატით ცოტა უფრო შეუძლებელი იქნებოდა. მაშასე ისევ სინათლე, ისევ ხილული სინათლე, ისევ სპექტრები და ჩვენი მცენარეები ამ ყველაფერში ესე იგი, არაერთხელ ვახსენეთ, რომ მზის გამოსხივება არის საკმაოდ მრავალნაირი და ის, რასაც ჩვენი თვალი აღიქვავს და რასაც მათ შორის მცენარეების ორგანოების ზედაპირები აღიქვავენ, ეს არის ხილული სპექტრი და მას თქვით, რომ ზოგადად ეწოდება თეთრი სინათლე. თუმცა, სინათლე იშლება სხვადასხვა განსხვავებულ ფერად და ნუ მიღებულია რომ ძირითადად არის 7 სხვადასხვა ფერი, თუმცა ღა არსებობს ისეთი ნათება, როგორიც არის ультра იისფერი, შემდეგ უკვე იწყება თვალისათვის აღქმადი 7 სხვადასხვა ფერი და წითელი შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს ინფრაწითელი ნათება. სინათლე არის ტალღა და იქიდან გამომდინარე ამ ტალღებს შორის დაშორება რამ ხელა რამ რამ ანძილია ესე რომ ვთქვათ თვალი სხვადასხვანაირად აღიქვავს მას საკმაოდ პატარა დაშორება ტალღებს შორის და მას თავისი საზომი ერთეული აქვს ეს არის ნანომეტრი ან და რა მინდა კიდევ თქვა, რაც ალბათ საჭიროა, რომ ვიცოდეთ, რომ ამ სიდიდეებს აქვს თავისი აბრევიატურა, თქვენ ახლა ამას გრაფიკზე ხედავთ და ამ სიდიდეებს აქვს თავისი ციფრობრივი მაჩვენებელი. ანუ ციფრი, ნანომეტრი არის სტალებს შორის დაშორება და მაგალითად ლურჯს სინათლეს ეს არის იგივე რაც მოკლე ტალღები აქვს თავისი ციფრობრივი მაჩვენებელი და წითელ სინათლეს იგივე რაც გრძელი ტალღები აქვს თავისი ციფრობრივი მაჩვენებელი ეს არის უბრალოდ პირობითი და რატომ არის საჭირო რომ ეს ვიცოდეთ თუ ვიღაცას გინახიათ ნატურა და უბრუნდება ისევ ნატურებს ზედ აწერია რაღაც გარკვეული ციფრები და აწერია მოკლე ტალღა გრძელი ტალღა დატანებულია ლურჯი ფერი წითელი ფერი და აქვე არის ციფრობრივი მაჩვენებელი ეს არის ის რაც უნდა ვიცოდეთ იმიტომ რომ ეს გჭირდება ამისი ცოდნა გჭირდება ამ ეტაპზე თქვი რომ სკოლის ფიზიკის, ქიმიის და ბიოლოგიის მასალასთან მომიწია მიმართვა ეს არის ყუმრობა. ეხლა ჩვენ ვიწყებთ ამ სამი დისციპლინის კომბინაციის გამოყენებას მცენარეებისათვის. ანუ სინათლის გავლენით, სინათლის სპექტრების გავლენით მცენარეში მიდის სხვადასხვა ქიმიურ-ბიოლოგიური პროცესი და ყველაზე ცნობილი, რასაც ჩვენ ვიცნობთ, ეს არის ფოტოსინთეზი. ფოტოსინთეზი ეს არის ქიმიური პროცესი, როდესაც მცენარეში სინათლის გავლენით ხდება ნახშირორჟანგის შეთვისება და მასში არსებულ წყალთან ურთიერთქმედებისას წარმოიქმნება ჟანგბადი და გლუკოზა. და ამბობენ რომ ზოგადად დედამიწის ატმოსფერო ეს არის მცენარეული წარმონაქმნი ჟანგბადი გამოიწორცნება გარეთ და ჩვენ მას ვიხმართ ადამიანები ხოლო გლუკოზის გავლენით მცენარეში მიმდინარეობს ქიმიური პროცესი როდესაც უკვე ხდება მცენარის ზრდა განვითარება ეს ერთი შემდეგი მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც სინათლის გავლენით მიმდინარეობს მცენარეში, ეს არის ქლოროფილის სინთეზი. ანუ ფოტოსინთეზთან ერთად ქლოროფილის სინთეზის პროცესიც პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ეს რას ნიშნავს, რომ სინათლის ენერგიის სინათლის სპექტრების გავლენით ხდება მცენარეში არსებული სხვადასხვა პიგმენტების გააქტიურება, რაც გამოიხატება მცენარის სხვადასხვა ორგანოების, უჯრედების ზრდასა და განვითარებაში. სხვადასხვა პიგმენტები ვიცით, ყველაზე ცნობილი აქედან არის ქლოროფილი, ვიცით ასევე ფიტოქრომი, კრიპტოქრომი და ასე შემდეგ. ამას ახლა მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ გავიხსენოთ, რომ ზუსტად ქლოროფილის დამსახურება, რომ მცენარეს აქვს, მცენარის ფოთლებს უბრალოდ აქვს მწვანე ფერი. სხვადასხვა პიგმენტაცია, სხვადასხვანაირ გამოსახულებას პოულობს მცენარეში და ქლოროფილი არის მწვანე ფერის პიგმენტი. ესე ზოგადად რო ვთქვათ. და ბოლო პროცესი, რომელიც მინდა ამ ვიდეოს ფორმატში განვიხილო და შემდეგი სლაიდები უფრო მეტად ამ პროცესს დაეთმობა, ეს არის ფოტომორფოგენეზი. ანუ სინათლის კონკრეტული სპექტრი, როგორ გავლენას ახდენს მცენარის პიგმენტებზე და რაში გამოიხატება ეს მცენარის მდგომარეობის შემთხვევაში და როგორ გამოიხატება ეს ვიზუალურად. დავაგვირდეთ ახლა ჩვენ გრაფიკს. აა გრაფიკი დატანებული არის სპექტრზე. ეს შემთხვევითი არ არის და ჩვენ ხედავთ სამ ხაზს: ლურჯი და მწვანე, ქლოროფილის სინთეზი და ფოტოსინთეზი. ფაქტიურად ერთმანეთის მოხაზულობას იმეორებენ ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტიურად პარალელურ რეჟიმში მიმდინარეობენ და განსხვავებული არის ფოტომორფოგენეზი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პროცესი განსხვავებულად მიმდინარეობს სცენარეში და სხვადასხვა სპექტრს განსხვავებული გავლენა შეუძლია მოახდინოს სცენარის მდგომარეობაზე და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ვიცოდეთ როგორ გავლენას ახდენს წითელი განათება, ლურჯი განათება, ზოგადად ფერადი განათება სცენარეზე და შემდეგი სლაიდები უკვე ამ პროცესს დაემთმობა მხოლოდ რაც არ უნდა ვისაუბრო, ალბათ აჯობებს, რომ ვიდეო მასალა წარმოადგინო, ინტერნეტში ნახე შესანიშნავი ფილმი თუ როგორ აღმოცენდება მცენარე. ყველაფერი ეს ხდება, რა თქმა უნდა, სოლარული ენერგიის გავლენით და ბევრს არ გავაგრძელებ, უბრალოდ თქვენი ყურადღება მინდა შევაჩერო ამ ვიდეოზე. ძირითადი ფაქტი თესლის აღმოცენება ხდება მიწაში ჩვენ ეს ვიცით სიცბოსა და წყლის გავლენით ფაქტიურად სიბნელეში და შემდეგ უკვე მზის ენერგია სიგნალს აძლევს მცენარეს რომ დაიწყოს ზრდა და ამ სიგნალის და ამ ენერგიის გავლენით მცენარე არღვევს ისეთ ფიზიკურ დაუწერელ თუ დაწერელ კანონს როგორიც არის გრავიტაცია ეს არის მაგნიტური ველის გავლენის შედეგად მაგრამ მცენარე ზის ენერგიის გავლენით არღვევს გრავიტაციის ძალას და ისწრაფვის სინათლისაკენ. სხვადასხვა სპექტრს სხვადასხვა გავლენა აქვს და ლურჯი სპექტრი თუ ხელს უწყობს მცენარის გამყარებას, წითელი სპექტრი ხელს უწყობს დაუცილებელია იმისათვის, რომ მცენარე გაიზარდოს სიმაღლეში. ამის შესახებ ჩვენ ქვემოთ კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ.